чи галтаго бусн горд бодааго хоги сават ки хэр бата хого хог хотго хане тит миний дого хоёр нүд удаа учир замын гэрэл дого шүнийн арт дэрэг дэг дог баго шит хот хип хоп паш бэг багтаго хич одоо цаг түнэд гэс цогтаго хотын үзэр харах уу байс цогтаго хоги орчин нөхдөөдөө хэд цогтаго харах уу зэрэг хитэн жил донтаго хамт алхах хүмүүс өөрсдөө донтаго хар бачи хар хувцас гартаа гар утас та нар битэ хуудсан бол хамгийнтэй хуудас чанд бороод орох үлдэ хүн хурцондос хамуу чаданда хэлбэрхөөс гаруудас гараа гэж байдаггүй миний нэг дүрм бацэн хэрэг баяр алтар дээр дүрм улаан батрын үзэг болон манай Get what хичээвэл заяа хичээ бас юу би замдаа хоорой сулцас юу ч усан бай